Tolga yeni bir bilgisayar mağazası açtı ve sattığı her bilgisayardan 27 lira kazanıyor. Ve aylık masrafları da 10 bin liraymış. Kâra geçmek için bir ayda satması gereken minimum bilgisayar sayısı kaçtır? Güzel. Şimdi önce neyi bulmamız gerektiği üzerine biraz düşünelim. Satması gereken minimum bilgisayar sayısı, değil mi? Bunu bulmamız gerekiyor. O zaman bunu belirtecek bir değişken belirleyelim ve satması gereken bilgisayar sayısına x diyelim. Şimdi de bir ayda yapacağı net karı düşünelim. Bir ayda sattığı bilgisayarlarla elde edeceği net karı hesaplayalım. Burada kar sattığı bilgisayar başına kazandığı para olacak. Ne dedik? Sattığı her bilgisayardan 27 lira kazanıyor. Dolayısıyla karı 27 çarpı sattığı bilgisayar sayısı yani x olacak. Ama işimiz burada bitmedi. Aylık 10 bin lira da masraf var. Dolayısıyla buraya eksi 10 bin yazıyorum. Burada kârı hesaplamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki kâr sıfırdan büyük olmalı. O zaman bizi sıfıra ulaştıracak x'i düşünelim ve bunun üzerine çıkmaya çalışalım. Bakalım kâr veya zarar olmadan nasıl olacak? Burada 0 eşittir 27x eksi 10.000 yazalım. Daha önce bu tip denklemler gördük. Ne yapacağız? İki tarafa da 10.000 ekleyeceğiz. Ve denklemimiz 10.000 eşittir 27x'e dönüştü. Değil mi? İki tarafı da şimdi 27'ye bölelim. x eşittir 10.000 bölü 27 olur. Bunun sonucunda uzun bir bölme işlemiyle bulabiliriz. 1'de 27 var mıdır? Yoktur. 10'da var mıdır? 10'da da yoktur. Peki 100'de var mıdır? Vardır. Ve 3 tane vardır. 3 kere 27, 81 eder. 100'den 81'i çıkaralım. Ne kaldı? 19. Aşağı bir 0 indirelim. 190'da 27 var mı? Var. Kaç kere var? 7 kere var. 27 ile 7'yi çarparsak 189 eder. Bunu da 190'dan çıkarırsak elimizde 1 kalır. Aşağı bir sıfır daha indirelim. Onda 27 var mıdır? Yoktur, hiç yoktur. Dolayısıyla buraya bir sıfır koyalım. 0 çarpı 27 sıfır eder ve buraya bir sıfır daha yazıyoruz ve buradaki 10 oluyor. Artık virgülün sağına geçtik. Virgülün sağından bir sıfır daha indirirsek buradaki 100 olur ve 100'ün içinde 3 tane 27 var değil mi? Bunu da virgülün sağına yazıyoruz. Böylece x yaklaşık olarak 370 virgül 3 nokta nokta olur. Ve bu da soruyu cevaplayabilmemiz için yeterli. Tabii ki bir bilgisayarın üçte birini satamayacağından 370 bilgisayar satabilir. Ama 370 bilgisayar satarsa kar zarar dengesini yakalayamamış olacak. Dolayısıyla kâra geçmek için bir ayda satması gereken bilgisayar sayısı, minimum bilgisayar sayısı 371'dir.